ika jere olaka nami anumame kasa mane kausare kausare uika jusare orofate dole no ika jere olaka nami anumame fate horo ulin sosok Taugo tukatiko horo Mate horo doble soso Taugo tukatiko horo Rasa mameka ugondo Ulaka taula mamogo Mate horo dole no ikalo kola jei le katana jolo rasa mengeka ubondo kola kata la mogo pate horo dole no la kola le katana de, Orong dege de eh. Sakaiba sapare Ele kai kaluno o apave El kumongo kai gole dale Koromunde ke bufate Kasakaiba sapave Ele kai kaluno o ole soso tau go o tu kati go holo fate horo ole soso tau go o tu kati go holo rasa mangekau kondor terkadang dulu Rasa menyukai bodoh Olah kata ulama mudo Pate horo dole no ikalo Olah dei kata najolo Orang dege ufate Rasa kai bersama karuno oapamela kumongo kegolegale oromudege ufape asakai besapabe